शतकोधृणयामधरदः शतं ब्रह्वामधरदः नाहासामधरदः शतं भूयसुधरदः सतात शुभं भवतु शुभलग्नः शुभमुहूर्तः बटुकाचार्य सावधान प्रारम्भे विनते करो गणपते विद्या बुद्धिमतिगे आराध्यमोरेश्वरा चिन्ता क्लेशदरिद्रदुःखवधे देशान्तरा पाठवी गजमुखा सूर्यात्मना मङ्गला शुभं भवतु शुभलग्न शुभमुहूर्ताभिषुकाचार्य सावधान सर्वै जनः सावधान गङ्गा सदा मङ्गलम् शुभं भवतु समृदने शुभमुहूर्तो मधुराचार्य सावधान सर्वे नमः कुलदेवताभ्यो नमः ग्रामदेवताभ्यो नमः स्थानदेवताभ्यो नमः वासुदेवताभ्यो नमः वाणीनगरभाभ्यां नमः भ्यां नमः लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः उमा महेश्वराभ्यां नमः माता पवित्रयणाय नमः वरान्तान् समर्पयामि ॐ प्रमुखा श्री गदा कर्णकः नमोदरी